Moi boas, benvidos e benvidas a Naturiza, a vosa canle de Youtube en galego de divulgación científica e educación ambiental e hoxe imos a falar de que podemos facer nós a nivel individual para mitigar os efectos do cambio climático. E xa verás, estou seguro de que non te podes nin imaginar cal é a máis efectiva. Estas accións teñen un potencial redutor moito máis grande, ata 8 veces máis, que as comúnmente propostas como reciclase ou mudar as lámpadas de casa. En 2017 emitíronse case 50.000 millóns de toneladas de CO2 equivalente, que repartido entre todas as persoas serían como 6,3 toneladas de CO2 por persoa e ano. Este reparto sería un pouco injusto xa que hai xente que consume máis que outra e emite máis. Por exemplo, en Estados Unidos e Australia estarían preto das 17 toneladas por persoa e ano. En España estarían unhas 7,4 e en Portugal preto das 5. Por outro lado, temos países como de África que están por debaixo dunha tonelada por persoa e ano. Segundo o Acordo de París, para reducir as emisións e evitar o aumento de máis 1,5 graus, temos que reducir as emisións un 50% para 2030 e obter a neutralidade climática para 2050. Se vos lembrades, nun vídeo anterior mencionei unha cousa sobre un informe da ONU que decía que era moi complicado, casi imposible, que realmente podíamos alcanzar esa meta, Pero bueno, hai que ser positivos, eh, temos que <laughs> por lo menos intentalo e para iso temos que reducir 3,3 toneladas por persoa para 2030. Así que sen máis, imos ver cales son esas accións individuais que podemos facer. E empezamos, imos a ir de menos a máis, así que a primeira que temos é plantar un árbore. Plantar un árbore per se ten unha reducción de 0,03 toneladas de CO2 equivalente. Plantar 10, 0,3 e plantar zen 3,33 toneladas, que saberemos que é un valor moi alto. Todos os datos que vou dicir son toneladas de CO2 equivalente. Seguinte, alcohol deixar de beber, podemos mellorar a nosa pegada de carbono en 0,1 toneladas. O consumo local de temporada e incluso a autoproducción pode reducir a nosa pegada de carbono en 0,4 toneladas. Quizáis sexa un pouco baixo porque o rango é moi grande dependendo das zonas, xa que hai zonas que teñen un maior potencial para cultivar e outras menos. A casa pasiva. A casa pasiva, que é un tipo de arquitectura bioclimática que utiliza ou que intenta conseguir a máxima eficiencia enerxética, reduciríamos a nosa pegada de carbono en 0,5 toneladas. O problema disto é que e un desembolso de cartos bastante grande. E tamén cunha reducción de 0,5 toneladas temos unha dieta vegetariana ou moi baixa en carnes vermellas e vacuno e equiparable a unha dieta saudable. E tamén neste rango estaría incluída a dieta mediterránea. Xa cunha reducción de 0,6 toneladas temos reducir unha viaxe en avión de media duración ao ano e pode chegar a 1,9 toneladas se en vez de ser de media duración é de longa duración. Se conseguimos ter unha enerxía 100% renovable na nosa casa, reduciríamos a nosa pegada de carbono en 0,7 toneladas. Hai que ter cuidado coas compañías porque ás veces parece que sí é 100% e de repente non hai. Ter un coche híbrido tamén estaría nesta reducción de 0,7, xa que realmente eh, o rango é moi grande debido á pegada mm, de outros aspectos que ten, como por exemplo o producir as baterías, a extracción da, dos materiais necesario para construir o coche, etc. Se conseguimos optimizar os nosos aparellos que temos na casa para quentar cousas ou quentar a propia casa, poderíamos reducir a nosa pegada de carbono en 0,8 toneladas. O problema é que tamén teríamos que invertir cartos. Utilizar unha bomba de calor para quentar a casa tamén tería a mesma reducción. E entramos xa na recta final. En 0,9 toneladas temos unha dieta vegana. O motivo de que non comer carne, nin peixe, nin lácteos teña un impacto tan grande no planeta é porque as vacas producen metano, que é o gas de infecto invernadoiro máis potente ou dos máis potentes. Ademais, a alimentación do gando está eh, feita a base de piensos. Estes piensos tes que deforestar moitísimo o bosque para producir, como por, por exemplo, os cultivos de soja. A autoxeración de enerxía, é dicir, se mesa mediante placas voltaicas, fotovoltaicas ou outro tipo de, de autoseración enerxética, tería unha reducción da pegada de carbono de 1,3 toneladas. Obviamente, isto vai depender da zona, non dá o mesmo sol en Finlandia que no sur da Península Ibérica. E empatadas con unha reducción de 2 toneladas temos o coche eléctrico e vivir sen coche. E diredes por qué? Bueno, o coche eléctrico ten un rango moi grande, de, de menos 2, é dicir, pode ser incluso contraproducente, dependendo de onde veña esa fonte enerxética para cargar o noso coche, ademais estaría incluído tamén ese extractivismo e extracción de minerais e o que contamina producir baterías, etc., é un rango moi grande se se utiliza correctamente. E por que só vivirse en coche ten dous? Bueno, porque realmente a maioría dos estudos están reducidos a distancias cortas. É dicir, vale, vives en coche, pero non podes ir cruzarte a Península Ibérica a pé, precisas doutros mecanismos. Entón necesitaríamos dunha boa rede de transporte público para que apoiase este vivirse en coche. E por último, a mellor acción individual que podemos facer para reducir a nosa pega de carbono, que literalmente non ter descendencia. E si soa durísimo, pero realmente non ter un fillo ou unha filla pode reducir a nosa pegada de carbono nunha media de 60 toneladas de CO2, é dicir, 30 veces máis que vivir sen coche ou cun coche eléctrico. Obviamente é algo moi duro de asimilar e ninguén quere facelo, pero os datos son os datos. Os datos que acabo de presentar son os datos dun metastudo que recolle moitísimos outros estudos nos que se fala tamén de medidas individuais de mitigación. Obviamente dase un valor medio que pertence a un rango, Ese rango pode variar segundo o contexto xeográfico, según as fontes enerxéticas da zona, según a localización, situación económica, sociodemográfica, etc. Isto realmente serve para ter unha idea xeral de que podemos facer e que é máis efectivo e que é menos efectivo. E as accións individuais realmente poden cambiar algo? O cambio climático antropocénico é o resultado da acumulación de gases de efecto invernadoiro na atmosfera que rexistra a suma de miles de millóns de decisións individuais e colectivas. Pero isto non debe quedar en accións individuais ailladas. Ademais de informarte, difundir e compartir este vídeo, debes de facer de altofalante. Debes intentar organizarte, movimentos ecologistas da túa zona, e exixir ás empresas, multinacionais e administracións que tomen medidas xa que son as que teñen o poder e a maior responsabilidade para mudar. Como conclusión, ao final o que vos quixen dar son diferentes opcións para que escollades que, mm, o que mellor se vos asusta a vos mesmas e que poidades acadar esa reducción de 3,3 toneladas de CO2 para 2030. E, como vimos, o maior potencial é ter un fillo menos, voar menos, a autoxeración de enerxía, vivir sen coche e ter unha dieta vegana ou moi baixa en carne. E que ninguén se me estrese, si, o ser humano é o culpable do cambio climático actual, pero non todos e todas somos iguais de responsables. e por iso é imprescindível unha acción consunta e coordinada paralela a estas accións individuais. E ata aquí o vídeo de hoxe, moitísimas grazas por chegar ata aquí, xa sabes que te podes suscribir, comparte se te gustou, dale like ou, ou non, coméntame algo se te pareceu entretido, e vémonos no próximo vídeo. Abur!